Chamábase María José Mateo García. Sesera veciña de Chapela, filla de Pepe e de Chicha, irmá de Betty, amiga nosa, muller e sobre todo nai de Lucía, Joshua e Igor. Non merecía como ningunha delas acabar así. Foi loitadora e exemplo de coraxe para quen a coñecemos e desfrutamos. Comprometida, solidaria e feminista, tamén de contado, na educación das súas crianzas, Foi, porén, asesinada nun cobarde acto de terrorismo machista. Esta mañá os axentes da Policía Científica registraban a vivenda de Chapela para analizar as bombonas de butano e os restos da explosión. Todo apunta a que foron manipuladas. Ademais, no lugar apareceu un bidón de gasolina, polo que a hipótese principal é que o home o tiña todo preparado na casa para causar a explosión mortal. Estos indicios fan pensar que se trata dun caso de violencia machista. Se, se, se, se, sí. non, non pode ser, será outra se, sí. Pero pouco despois vi unhas imaxes onde se veía a irmá. E sí. eh, creo, creo lembrar que, que a coñecín por primeira vez no 86 87 nunha reunión do LCR. Moito tempo despois coincidín con ela na Cova dos Ratos, un local social de, de Vigo. Marcaronme moitas, moitas cousas sobre ela, a súa militancia, a súa constancia. La conocí con 16 años, la conocí en la casa aparte, que fue a dormir con Joshua allí y y me, o sea, me transmitió muchísimo ese día y desde ese día hasta siempre, o sea, y el último día que la vi también la vi sonreír y eso fue muy bonito. pues coñecina loitando por ultrasente xente, en este tipo de acciones, eh, eh, sobre todo en los conciertos, porque sí que lembro que era muy musical y muy... estaba siempre muy comprometida con todo que a música e, todo que que va barbaridad! ¡Es una barbaridad! es un shock porque no te lo esperas para nada. unha persona que dices tú normal e que haga eso? Non, é menos por sese. É menos por unha muller que toda a vida foi moi loitadora, foi sobre todo co tema sexista, co tema machista, eh, non, non, non, non, nunca imaginei, nunca, xa máis. Non, non é un, un caso de muller maltratada, sabes, eh, hai unha diferencia que hai ao mellor con outros tipos de, de asesinatos non machistas. Neste caso, ela era a que levaba as riendas na casa. Pero... Se non consentiría que, que ninguén lle pasase por riba en calquer aspecto da súa vida, eh? nin el laboroso, nin el social, nin el político, nin nada en absoluto. una mujer completamente arrugada y fuerte, fortísima. A mí me enseñó muchísimo ser. y, es más, lo dije a ellos y a mis amigas, me enseñó hasta el día que se la llevaron. No lo crees realmente, siempre piensas que vaya a estar ahí. Yo tenía WhatsApp de ella, que yo mandé un WhatsApp cuando ya estaba muerta. Eh, seguía mirando cada vez que abría el teléfono, seguía mirando. Oí una frase el otro día. Vivía amando, o sea, vivía amando. se sempre via mamma. E, e é è cosa entrañable. E era unha persona entrañable. Se sei in memoriam. Amiga se sei. tola Chaparrita. Escribinche estes versos cunha imaxe do solpor no medio da nosa ría que sei que che gustaría, coas luces e as sombras da natureza tan distintas, as sombras e luces da nosa enferma sociedade. Hai un rato na Alameda De chapela fixemos piña, encontrámonos, apertámonos e choramos e berramos por ti, polas túas, polos teus. Por tantas mulleres e tantos orfos e orfas, porque unha explosión de machismo non poderá borrar a memoria dunha feminista. Ela participou no, nun, nun centro social ocupado en Vigo, que era o centro social ocupado da Ruela de Núñez. Hubo un momento en que, non sei moi ben por qué, apareceu unha pintada na ocupa, <laughs> nunha parede, que puña stop stop frialdade. Echámonos atención, ¿no? E ¿quién escribiría esto? Y entonces ese fue fue un Y, y era porque ven, creáranse como dos pequeños grupúsculos dentro la ocupa y e tal, que discutíamos, estábamos como incómodos, como como en una situación e no éramos muy conscientes de esta cosa, él fue muy consciente desde un primer momento y e dijo, Stop frialdade, para aí de discutir e de cousas que non levan a ningures e vamos seguir co proxecto e vamos a ser todos xuntos aquí, outra vez, e todas xuntas. E, e foi algo que a min chegou me fondo. Estas xuntanzas realmente resultan terapéuticas para todos nós. Non só, non só para nós, tamén para a familia, eu sei que a familia se sente acollida e ese, ese é un dos objetivos tamén que, que nos plantexamos. Non? O grupo de, de SS está formado por un conxunto moi variopinto de persoas, non? cada unha coa súa idiosincrasia e súa ideoloxía, supoño que que o que nos une a todos en común é pois, a nosa amizade por xe Hai tres objetivos básicos eh, fundamentais no, para todo o grupo. En primeiro lugar, efectivamente, a recadación de fondos para a recuperación da casa, a recuperación do fogar, que os rapaces que den unha boa situación económica, por lo menos, non? que non pasen penurias por aí. En segundo lugar, unha visibilización do feminicidio, do, dos asesinatos de mulleres e, eh, e a violencia de xénero, E en terceiro lugar, que igual de importante que os outros dos, son homenaxe a nosa amiga, a nosa amiga se sei que es que era unha muller da bondo arroutada e botada pa diante e, e moi dada aos demais tamén. E sempre participou moitísimo do, do movimento veciñal, da, da, do aporte da xente, do, do, bueno, do traballo dende abaixo. Eh, mínimo, mínimo de volver yo. Por un lado hai un traballo voluntariado físico, que todas as persoas que forman parte do grupo pois de certa maneira un, de, unos, de unha maneira ou outra colaboraron pois no, nos traballos de, de reconstrucción da casa. Por outro lado, a chega de fondos e a busca de fondos, non? Comezamos con a edición de unos bonos que realmente son unos bonos que teñen pois un carácter máis testemunhal que, que recadatorio, non? Porque, bueno, es, se trataba de sacar eh, con eses bonos todo isto ao, ao barrio de Chapela, que se discutira na rúa, que se discutira nas casas, que, que se soubera e que a xente falase de que, de que o que pasa na sociedade e que, que ten como exemplo de, dramático isto que nos aconteceu a nós, non? máis de cerca, pero, pero que a xente este falando dese tema e un pouco servir, como decíamos, de acicate de conciencias, non? Decir, bueno, pois mirade que isto está pasando, está pasando na, na casa do teu veciño, na casa da tua veciña, non? Necesitan tamén un fondo de acción para comenzar as obras sabes, que tivesen esos 2.000, 3.000 euros para, para poder arrancar compra de materiais, eh, pago de proveedores inmediatos, mentras non chegan pois axudas de torrar de administración, porque temos claro que, que isto quen debería pagarlo é o Estado, é a administración. Cando a administración do Estado pois non artella eh, formas ni y ni sistemas económicos pues para unas ayudas de forma oficiosa, eh, directas, pues a sociedad civil se tiene que juntar pues para sacar ya cara a esta este, esta problemática, Se Pues han educado así en el en que la mujer tiene, o sea, ese papel y pasa en todos lados. Y por desgracia es algo que pensamos que algo es nuestro y no es nada, es nuestro. Una persona no puede ser tuya. Todo viene de ahí, o sea, yo creo que todo viene de la educación que nos demos desde pequeños que te eduquen en, que tienes que respetar lo que la gente al final quiera, aunque, no te, a ti no te guste. Si estas cosas pasan es porque la sociedad está enferma, porque tenemos un sistema machista ainda de, educación, donde donde mujer ainda está considerada por moita siente como una propiedad una propiedad amorosa, propiedad cultural, propiedad familiar, pues seguramente debido a una tradición judío cristiana ou, ou romana, ou vai ti a saber que, pois esa cousa ainda nos queda moito na cabeza e ainda queda moito que avanzar. Como se combate eso? Esto es un, pues es un crimen, es un, un crimen de guerra, es un terrorismo tremendo, ¿no? Entonces me siento como, como hombre, me siento completamente avergonzado, completamente avergonzado, que todavía en este mundo hay hombres que podrían pensar, claro, denunciar totalmente, totalmente que ese es una de las 22 que da de año. Una de 22. Tenemos que mudar, eh. O, xa, xa valeu. Eh, podemos tolerar eh, acosos, eh, acositos, acosos pequeños, acosos grandes, no. si una persona conta un chiste machista, no se ríe. simplemente non se ríe, se di, cálate a boca, que estás a decir? O sea, eso hai que superalo dunha vez, xa, temos que chegar a un punto xa de non retorno. Eh, esto, eh, estamos eh, xa nunha situación que é demasiado grave. Entón, eh, non se pode facer chistes ni, ni facer tonterías con, con asuntos, con asuntos mm. serios. Eh, eso aos homes. E as mulleres tamén. E as mulleres tamén. As mulleres transmiten o machismo tamén educan no machismo. Sendo tan aberrante o, a, as cifras, eh, eh, estando sinaladas, amenazadas, habendo denuncias, a veces non hai denuncias, vale, toda a sociedade temos que ser conscientes do que pasa, eh, ter a alarma posta, non vivir paranoicamente, pero saber o que hai, vivir aquí e exixirlle, por favor, por favor, non, que que as medidas que hai que non estén cos fantasmas de, de resistencia galega e, bueno, vale, hai un yihadismo etéreo por aí, pero, pero o que é real aquí é que as mulleres morren incesantemente e, e isto se pode deter e, e temos que poñer medios e exixilos. Para que ningunha teña que percorrer nunca máis este camiño de sangue, todas e todos temos a responsabilidade de reeducarnos, eliminar tics inconscientes, actuar no noso presente e na nosa realidade inmediata, sen mirar cara ao outro lado, e para rematar, cinco versos de Sesé, que convidan a esperanza.